दोनों को आपने ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन पर लिंक है दोस्तों और और रोनी तालुकदार और तम इकबाल के बाद मोहम्मद मिठन थोड़े से फॉर्म में आए अठारह गेंदों में पच्चीस रन किए तो डेफिनेटली मैं इनको लूंगा क्योंकि थर्ड डाउन टू डाउन आ रहे हैं और फॉर्म में भी वापस आने जा रहा है बंदा क्योंकि बाईस का औसत तो अच्छा है चौरासी हाइएस्ट है इनका दोस्तों और तैतीस सौ सैंतीस रन है एक सौ चालीस मैच की एक सौ इक्कीस इनिंग्स में डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मर है तो ऊपर से तम इकबाल अनामुलक को छोड़कर आपने इनके चारों में से तीन प्लेयर रोनी तालुकदार और मोहम्मद मिठन को ले लेना है और लोग कपाली की बात करें ना दोस्तों तो यहाँ से आप देखेंगे दो ओवर में एक विकेट लेगा ठीक है अलेक्स बेरेकर है इसके बाद फिफ्टी सेवन मुकाबले में फिफ्टी और फोर्टी टू विकेट्स है सत्तर मुकाबले में ना बासठ हाइएस्ट और सतारा का है तो अलोक आपके लिए आपके लिए स्मोले के लिए अच्छा विकल्प है क्योंकि दो से तीन ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं और साथ साथ बल्लेबाजी भी नंबर पाँच पर अगर कर सकते हैं और डेफिनेटली आपके लिए स्मोले के लिए अच्छा विकल्प है एज वेल एज ग्रैंड के लिए आजमा सकते हो नाहिदुल इस्लाम नंबर छः पर आए छः चार चार ओवर गेंदबाजी की पिछले दो मुकाबले में एक एक विकेट ले लिया कुल मिलाकर इकतीस इनिंग्स में अठारह विकेट है तो एक डिसेंट परफॉर्मर है और इन दोनों में किसी एक प्लेयर के साथ अगर ऑलराउंडर चाहे तो चाहते हो तो कपाली को अगर एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहते हो तो फिर नाहदुल इस्लाम को आप ले सकते हो और उसके बाद रकीबुल हसन की बात करी जाए तो इनके गेंदबाजी नहीं करवा जा रही है फिलहाल के लिए लेकिन एज अ बैट्समैन आप इनको अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इतने खास विकल्प नहीं है छब्बीस इनिंग्स में दो रन है तिरतालीस का औसत है तो आप इनको अवॉइड कीजिएगा उसके बाद नईम हसन ने विकटलेस रहे पिछले मुकाबले में तीन विकेट दो विकेट दो विकेट हालांकि पहले दो मुकाबले में पाँच विकेट ले चुके थे ठीक है इकतीस मुकाबले में तेईस विकेट है तीन विकेट बेस्ट इक्कीस रन देकर तो आपके लिए अच्छा विकल्प स्मॉल लीग के लिए as well as grand league के लिए रखना चाहे आप रख सकते हो शोरीफुल इस्लाम अब देखिए इनको एक विकेट एक विकेट एक विकेट मिला है उसके बाद सत्ताईस मुकाबले में अट्ठाईस विकेट है तीन विकेट बेस्ट है सत्ताईस रन देकर इनको मैं अपनी टीम में डेफिनेटली रखूंगा शरीफुल इस्लाम काफ़ी अच्छे प्लेयर है नेशनल उसके बाद मुनीर हसन हुसैन दो विकेट पहले मुकाबले में ले गए और इकतीस सैंतीस मुकाबले में इकतीस विकेट है बेस्ट है तीन विकेट चौबीस रन देकर तो एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है अगर लेना चाहे आप इनको ले सकते हो ग्रैंड लीग के लिए बड़े मुस्ताफिजुल ने पिछले मुकाबले फाइव विकेट हो लिया बाईस रन देकर एक सौ अठहत्तर विकेट एक सौ बत्तीस इनिंग्स में पांच विकेट बेस्ट है बाईस रन देकर तो आपको मैं रिकैप करूँ उस बेंच पर आप यहाँ पर बैठे हुए रुबेल हुसैन इस्लाम मियाँ माजूमदार हुसैन और अराफत ठीक है अपना आपने तम इकबाल उसके बाद रोनी कुदर मोहम्मद मिठुन तीन नीचे से शरूफ सलाम चार और रहमान पाँच इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अगर शेमा प्लेयर स्टीव दिगर से लेना चाह रहे हो तो फिर आप ईम असम को ले सकते हो पहला आप इनको ले सकते हो दूसरा नाहिदुल इस्लाम का अच्छा विकल्प हो सकता है जहाँ कपाली इन तीनों में किसी एक प्लेयर को ले सकते हो क्योंकि कपाली बल्लेबाजी भी कर रहा कर सकता है क्योंकि सतारह का है लेकिन यहाँ पर नाहिदुल इस्लाम का भी सोलह का है ठीक है तो बल्लेबाजी से दोनों को एक ही एक जैसे ही आप लग सकते हो हो और बाकी आपकी मर्जी आप इन्हें इन दोनों में किसी एक को लेना अगर ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हो तो नईम हसन को ले सकते हो या फिर मुनीर हुसैन को ले सकते हो ठीक है आ, उसके बाद दूसरी टीम की बात करें पर तो आपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना डिस्क्रिप्शन पर लिंक है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का तो फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको सब कुछ वहीं पर ही मिलेगा तो जरूर जुड़ जाइएगा और इनका प्रॉब्लम प्लेंग इलेवन दे सकते थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग टीम है अकॉर्डिंग टू दूसरी टीम से मूसा मूसा इनके मेन खिलाड़ी है सतारह चौंसठ सत्रह ठीक है तीन मुकाबलों में चौंसठ हाइएस्ट और बत्तीस का औसत है दोस्तों तो आपके लिए ग्रैंडली के लिए तो भी अच्छा विकल्प है सी रख सकते हो लेकिन स्मॉल के लिए भी एक डिसेंट विकल्प है आपने इनको जरूर लेना है उसके बाद जो ये वाला प्लेयर है जिसमें पीछे मार लगता है जीरो रन उसके बाद पंद्रह इनिंग्स में ना एक रन है चालीस हाइएस्ट और बारह का होता है दोस्तों इनके नाम तो यहाँ पर कुछ खास विकल्प नहीं आप इनको छोड़ सकते हो ठीक है क्योंकि बारह का औसत है मात्र और आप ग्रह के अगर लेना चाहिए इनको आजमा सकते हो तसामुल हक देखा जाए तो अठारह उनसठ और पैंसठ नोट आउट एक विकेट जीरो एक ओवर में जीरो विकेट तीन ओवर में तीन विकेट दोस्तों क्या बात है सोलह पंद्रह ठीक है उसके बाद छह इनिंग्स में ना पैंसठ हाइएस्ट है दोस्तों इनका सैंतीस का औसत है और साथ साथ दो इनिंग्स में तीन विकेट भी ले चुके हैं यहाँ पर बत्तीस का औसत है तो सीबीसी कंसिडर कर सकते हो आप इनको तमी कबाल के साथ मुस्ताफिजुर रहमान के साथ इस टीम की तरफ से सबसे बेस्ट खिलाड़ी है दो विकल्प आपके लिए मूसा और तसामुलक उसके बाद इशरा इस्लाम कैनून की बात की जाए तो कुछ खास विकल्प नहीं है दोस्तों ये ठीक है अब ए, ए, पहला मुकाबला था इनका टी ट्वेंटीज़ का तो आप इनको ले सकते हो ग्रैंड लीग के लिए लेना चाहे ले सकते हो बाकी स्मॉल लीग के लिए मैं इतनी इनको प्रेफरेंस नहीं दूंगा उसके ना, नाजमिल हुसैन मिलोन सत्रह रन नोट आउट की लेकिन गेंदबाज इनसे नहीं करवाई जा रही है हालांकि बीस का उस एवरेज ऑफिस है छियालीस इनका बेस्ट नोट आउट सात सौ पैंतीस रन है तो हो सकता है अच्छा कर जाए तो आप इनको चार मेंबर दस मेंबर और बीस मेंबर में बिल्कुल आजमा सकते हो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हो सकता है ठीक है उसके बाद धीमान घोष की बात की जाए तो सत्रह रन इन्होंने आउट आउट कर दिए बाकी सभी मुकाबले में से आपको पता कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे बाईस मुकाबले में दो सौ निन्यानवे रन है पचपन का औसत है और चौदह का औसत है तो ठीक है प्लेयर है लेना चाहे आप अगर आपको लगता है कि इस टीम का टॉप ऑर्डर बिखर जाएगा तो घोष कुछ कर सकते उस लिहाज से आपको ले सकते हो बॉलिंग इनकी देखा जाए शाहब चौहान दो ओवर में जीरो विकेट चार ओवर में जीरो विकेट दो ओवर में एक विकेट कुल मिलाकर ना चार इनिंग्स में एक विकेट है मात्र उन्नीस इनिंग्स में बारह विकेट कुछ खास विकल्प नहीं उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं बाद हम एक से दो इनके चूज़ आपको कहें करने को मैं बताऊंगा दो ओवर में जीरो विकेट दो ओवर में एक विकेट एक ओवर में जीरो विकेट ठीक है तीन मुकाबले में मात्र एक विकेट लिस्ट में दो मुकाबले में मात्र दो विकेट ठीक है जुबेर हुसैन तीन ओवर में जीरो विकेट दो ओवर में दो विकेट है बेस्ट यहाँ पर देख सकते हो कि दो विकेट है बीस रन देकर तो ठीक विकल्प ये भी उसके बाद निहाजुजमान की बात की जाए जीरो विकेट जीरो विकेट एक विकेट आठ इनिंग्स में चार विकेट है और अठहत्तर इनिंग्स में पैंतालीस विकेट है चार विकेट बेस्ट इक्कीस रन देकर तो उसके बाद शहादत हुसैन ने तेईस मुकाबले में उन्नीस विकेट लिए हैं ओवरऑल टी ट्वेंटी में जीरो विकेट इनका बैच पर इनके रिजवी हयात खान अली एनम सलीम जूनियर बैठे हुए हैं देखिए आप देखिए आपने इस टीम की रिकैप करते हैं दोस्तों मूसा अलेव उसके तसामुल हक दो प्लेयर तो हो गए थर्ड प्लेयर आप मिलन को ले सकते हो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ठीक है उसके बाद बॉलिंग कम की कम से कम एक बॉलर तो आपको लेना ही पड़ेगा इस टीम की तरफ से तो परफॉर्मेंस के लिहाज से आपके लिए नोहाद हुसैन अच्छा हो सकता है लेकिन जो गेंदबाजी करवाई जा रही है वो शाहबाज हुसैन से बढ़िया करवाई जा रही है दो चार दो इनसे भी ठीक ठाक करवाई जा रही है और आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से मेरी फर्स्ट प्योरिटी नहाद रहेगी ठीक है क्योंकि इनका लिस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस है उसके बाद आप यहाँ पर लेना चाहे तो शाहबाज हुसैन को ले सकते हो और शाहबाज चौहान को ले सकते सकते हो दूसरी विकल्प है तीसरे नंबर पर यहाँ पर शायद हुसैन मेरी रहेगी प्रियोरिटी ठीक है उसके बाद मिलन को आप एज अ बैटिंग ऑलराउंडर इस टीम की तरफ से रख सकते हो इस टीम की तरफ से एक ही पढ़िया खिलाड़ी कैप्टनसी के लिए हक हो सकता है सीवीसी ग्रैंडली के लिए मूसा भी ग्रैंडली के लिए हो सकता है स्टैट्स कैसे लगे उसके लिए एक लाइक मैं आपसे कहूंगा कि आपको अदा करना ही पड़ेगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए इतना मैं आपसे कहूंगा ठीक है अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम की उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस वो टीम की नहीं खेलना शुरू किया ट्वेंटी पे फ्री बोनस के लिए उसके बाद सौ तक भी बोनस मिल सकता है और आपने ज़रूर खेलना शुरू कर देना फाइनल टीम की हम बात करेंगे दोस्तों कहाँ पर यहाँ पर आप देखिए वीकली जो भी इनका विनर होते जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब विनर होते हैं तो कबड्डी सिंह रियल अरुणाग तो बदलते रहते हैं विनर्स तो आपने भी इस पर ज़रूर खेलना शुरू कर देना तो अब बात कर लेते हैं हम ड्रीम इलेवन टीम की तो उसके बाद हम प्लेस बोर्ड की टीम की बात करेंगे तो ड्रीम इलेवन टीम ये रही तो अभी तक मैंने टीम नहीं बनाई आपके साथ बनाऊंगा तो पॉइंट्स कर दिए शो टीम के इसकी प्रोवाइड करूंगा दो से तीन मेंबर्स की ठीक है चार मेंबर्स के लिए टिप्स बता बताऊंगा इनके साथ ही और उसके बाद दस और बीस नवंबर के भी टिप्स विद जीएल टिप्स के ठीक है दो से तीन नवंबर इसमें जरूरी होता है कि आपके नौ प्लेट सेफ हो और दो प्लेट थोड़े से रिस्की हो तो यहाँ से देखिए मोहम्मद मिठू नंबर चार पर आ रहे हैं पीबीसीसी की तरफ से अच्छा कर सकते हैं तो इसलिए इनको ले रहा हूँ बाकी अनामुलक ओपन करेंगे पीबीसीसी की तरफ से तो ये मैं इनको स्टैंड पर रख रहा हूँ अगर मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं जैसे अगर पीबीसी की पहले बल्लेबाजी आती तो फिर तो मैं डेफिनेटली मिठुन के साथ जाऊँगा अगर बाद में बल्लेबाजी करती है तो फिर मैं अनामुल हक के साथ रिस्क ले सकता हूँ ठीक है तो डी घोष जोश मैं किसी भी हालत में नहीं लूंगा स्मॉल लीग में तो इन दोनों में से मैंने आपको सिनेरियो बता दिया अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो मिठन बाद में बल्लेबाजी करती है तो हक और पता नहीं घोष को क्यों सिक्सटी नाइन परसेंट लोगों ने लिया हुआ है तो बैटिंग सेक्शन में बात करें तो तम इकबाल रोनी तालुकदार मूसा आलेब ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तीनों नीचे से बात करूँ तो कोई भी अच्छी ऑप्शन नहीं है ठीक है आपने क्या करना है ऑलराउंड सेक्शन में तमस्तसामुल हक ठीक है उसके बाद अपने लेना ले लेना दोस्तों किसको नि, निहाजुजमान एक अच्छा विकल्प है दोस्तों रुकना चाहूँगा यहाँ से मैं रेस्ट का कन्फ्यूजन कोई बात नहीं तो यहाँ पर ये कौन सा नाहुदुल इस्लाम भी एक अच्छा विकल्प ग्रहण लिख लिए उसके बाद यहाँ पर मुनीर हुसैन भी ग्रहण लिख अच्छा विकल्प कपाली भी अच्छा विकल्प रहेगा तो फिलहाल के लिए मैं तसामुल हक के साथ जा रहा हूँ और बॉलिंग सेशन में यहाँ पर मैं लूँगा मुस्ताफिजुर रहमान को उसके बाद एस इस्लाम को ठीक है तो फिलहाल के लिए जो मेरे ना सात प्लेयर जिनके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला वो मेरे सात प्लेयर दोस्तों ये रहने वाले हैं अब देखिए कि जो थोड़ी सी पी टीम स्ट्रॉन्ग है ना तो हम उनका एक और बॉलर ले लेते हैं तो उसके लिए आप बॉलिंग सेशन प्रश्न में जहां तो ले लीजिए नईम हसन को जिसने अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पहले और पहले मुकाल में आप देख सकते हो ठीक है और पिछले मुकाल में बत्तीस रन पॉइंट देगी उसके बाद अगर इनको नहीं लेना चाहते तो फिर आप यहां पर ले सकते हो पीबीसी की तरफ नाहिद इस्लाम को ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको कर कर दे जाएंगे उसके बाद कपाली भी काफ़ी अच्छे विकल्प रहने वाले इकतीस पांच तो आप ऐसा कर सकते इनमें से किसी भी प्लेयर को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हो मैं यहां पर नाहिद इस्लाम को फिलहाल के लिए कर रहा हूं क्योंकि ना मुझे पीबीसी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है तो हमने चार बॉलर कर लिए इसकी तरफ से अब दो प्लेयर इसकी तरफ से बाकी के दो प्लेयर हमने कौन कौन से लेने एक तो जो वहां पर मैंने कहा कि आ, मिलोन अच्छा विकल्प है फिर मिलोन को लेने के चक्कर में ना आपको निहाज उस्मान को नहीं लेना पड़ रहा है मिलोन यहाँ पर बैटिंग अच्छी कर जाएगा इतना मैं आपको कह सकता हूँ तो इसलिए फिलहाल के लिए मैं मिलोन के साथ ही जा रहा हूँ और बाकी बॉलिंग सेक्शन की अगर बात करूँ तो हमके पास आठ क्रेडिट है तो हमारे पास आठ क्रेडिट तो आठ क्रेडिट में इस टीम की तरफ से कोई अच्छा नहीं आ रहा है तो इसलिए हमको मजबूर मिलन की जगह पर ना निहाद उस्मान को लेना पड़ेगा ठीक है और उसके बाद अब आप नौ क्रेडिट में यहाँ पर इनका जो प्लेयर है जैनुल इस्लाम इनको ले सकते हो जो कि ठीक ठाक परफॉर्मर है तो जो फाइनल टीम निकल कर आ रही है दोस्तों वो मेरी टीम कुछ इस तरह की रहेगी सीवीसी की बात करें दोस्तों तो सीवीसी में यहाँ पर अगर पहले पीबीसी बल्ले कर बल्लेबाजी करती है तो फिर तमिक बाल को आप रख सकते हो सी इस यहाँ पर मुस्ताफिजुर रहमान आ सकते इन दोनों को आप घुमा भी सकते हो मतलब रोटेट भी कर सकते हो लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करती पर तो फिर आप ऐसा कर सकते हो सी इनको रख सकते हो वीसी के लिए आपके लिए तसामुल हक भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है दोस्तों तो इन तीनों में से अपना आप सी रखिए दो तीन चार मेंबर्स में उसके बाद दस और बीस मेंबर में थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेना चाहें ना दोस्तों तो फिर आप ले सकते हो यहाँ से इनको सी बनाकर हक को बाकी ग्रैंडली के लिए यहाँ पर आपके लिए एक प्लेयर को अपन क्या फार्मूला आपको पता है मतलब एक प्लेयर चुन लेना जो आपको लगता है परफॉर्मेंस करेगा जैसे इस मैच में मुझे लगता है रहमान करेगा बाकी सभी ग्यारह दस प्लेयर के साथ आपने इनका वीसी कॉम्बिनेशन बना देना इस तरह आप आसान आसानी हो सकती है जी, जी, जीतने में ठीक है उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा आपको फिलहाल के लिए तो हम बात कर लेते हैं अब प्लेयर्स बोर्ड की टीम की तो प्लेयर्स बोर्ड पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप जरूर खेलिएगा क्योंकि ना आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर खेल कर इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है तो आपको मैं हर मैच की टीम प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर भी तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा यहाँ से हमारा ये वाला मैच रहा ठीक है और अब हम क्रेड स्क्वाड कर लेते हैं और पॉइंट्स कर लेते हैं शॉर्ट ताकि आपको अच्छा महसूस हो ऊपर आए प्लेयर के ऊपर मिठुन को ले रहा हूँ फिलहाल के लिए उसके बाद तिमका रानी तालुकदार मूसा ठीक है उसके बाद हक उसके बाद यहाँ पर नाहिदुल इस्लाम को ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर निजादुमान को ले रहा हूँ फिर अहमद रहमान रहमान अच्छी ऑप्शन रहेगी हमारी उसके बाद फिर एन हसन और उसके बाद एस इस्लाम और फिर ये ये सेम टीम है मेरी सी आपको मैंने बता दिए हैं और ग्रैंड लीग के लिए आप वन कैप्टन फार्मूला को जमा सकते हो बाकी प्ले स्पोर्ट पर खेलना शुरू कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए थैंक यू